Bueno, vamos a asistir a un momento histórico que es la resurrección de una computadora de juguete Logicus de hace medio siglo y vamos a comprobar si las salidas funcionan todavía que son 10 bombillas, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues vamos a ver si se encienden y entonces ya comprobaremos que la computadora está a punto para poder programarla y enseñar cómo se programa que se aprende mucho mejor con esta computadora porque como podéis ver todo se ve tercera bombilla cuarta correcto se enciende la quinta también la sexta también, la séptima. Es que por fin tengo el cable, porque no venía con cable, la computadora que encontré en eBay. Y por fin me ha llegado el cable adecuado, que lo he podido conseguir por Amazon. ¿De acuerdo? 8, 9. Esto será un milagro, se enciende la 10. Y Después de medio siglo, la computadora está ya a punto de funcionamiento. Bien, espero que os haya gustado. Ahora ya os podré dar clases de cómo se programa desde, vamos, desde los inicios, eh, viéndolo todo.